Как видишь, я уехал под моей же мои идеи успешные Многие, вы все для меня смешные Я буду откровенным, что мои поступки грешные все Я держу Нину, я не могу спать Если лягу с ней, я сломаю кровать Хочешь, чтоб я выступил за сумку? Как ты допустил ошибку? Ведь там не хватает моего Мотива чувствует мой вайп, он начинает чему все разговоры, что